Benvenuti su bei TV. Oggi con la domanda: quanto è umano il vertice massonico? Elbow Pike è una delle più grandi guide della loccia massonica. Il 15 agosto del 1871 scrisse il seguente piano a Giuseppe Mazzini, un capo degli Illuminati, per giungere al dominio mondiale assoluto. Ci sono molte fonti che confermano questo scritto. Includeva tra l'altro la pianificazione di una prima guerra mondiale con lo scopo della caduta del potere dello zar di Russia, il quale proteggeva la Chiesa ortodossa e per formare uno Stato ateo-comunista. Nota della redazione accadde proprio così dopo la Prima Guerra Mondiale. Nel 1917 arrivò la rivoluzione bolscevica e il comunismo e l'ateismo giunsero al potere. Poi deve esserci una seconda guerra mondiale che deve sorgere tra l'Inghilterra e Germania. Il motivo per cui deve essere pianificata è di rappresentare il comunismo come contrapposizione alla cultura giudeo-cristiana cristiana. Abbiamo bisogno di questo contrasto per formare uno Stato sionista in Israele. Nota della redazione accadde proprio questo dopo la Seconda Guerra Mondiale. E poi la Terza Guerra Mondiale. Questa deve nascere nel Medio Oriente e deve essere una guerra tra il giudaismo e l'Islam la quale si espande in tutto il mondo. Questa guerra tra i musulmani e il giudaismo deve provocare definitivamente questo Armageddon. In una seguente lettera Albert Spike spiega come deve accadere. Per prima vogliamo formare i nichilisti, ovvero incondizionati negatori di ogni norma, valore, meta, ordine sociale cioè il regime comunista ateista, e poi vogliamo provocare una cataclisma, ovvero una catastrofe mondiale storica. Una guerra e una sofferenza mai conosciuta prima. Alla fine vogliamo mostrare all'umanità cosa riesce a raggiungere in fondo assoluto l'ateismo. Deve diventare una sanguinosa carneficina. Alla fine dovranno essere vinti contemporaneamente l'ateismo e il cristianesimo e con l'annientamento del cristianesimo e dell'ateismo verrà portata allo stesso tempo l'assoluta dottrina di Lucifero. Nota della redazione e tutto questo Albert Pike lo scrisse già nel 1871. Carissimi spettatori, non ci dovete credere nulla, ma andate voi stessi a verificare. Con ciò vi salutiamo. Alla prossima su ClaTV. Auf Wiedersehen bei Klagemauer TV.